Так, и всем привет, с вами я, Максим Шадович. Сегодня мы поиграем в Майнкрафт. Сегодня мы поиграем на 100 игроков. 100, игрок... 100 игроков сейчас перезагружается. Потому что туда добавили единую бомбу, которая, наверное, тает в Украине. Только не к я так думаю. Скоро мы зайдем на сервер. А пока что будем ждать. нельзя смотреть. Вообще нельзя. Так. Скоро начнется что-то. Через 30 минут взорвется ядерная бомба. Я не знаю, что мы делать будем. Ну, будем ждать ожиданий. все ждут, на, нас должны исцелить скоро. И сегодня ждем. Я думаю, что это ролик, то, что Фанзи закрыл 100 игроков в космосе, или что-то другое, я не знаю. Так что У нас что-то происходит. Я не знаю, что. Сейчас увидим. это похоже на... Это нападение на короля, как нам говорит Дональд. Уже не играть нашего сервера. Говорил, что будет квест, интересный квест. Вот ну, такой. Очень жаль, мы умерли. Но ну, ничего страшного, это было интересно. Я увижу, я думаю, что мы увидим себя в ролике. Ну и всем пока. Всем до скорых встреч. Всем пока. Увидимся в следующем ролике. Пока.